شکر کی حقیقت کیا ہے شکر کی ہے اظہار سے حقیقت سے جو عجز کا اظہار کر دینا شکر ہے یعنی یہ کہہ دینا جیسے علیہ السلاۃ والسلام نے کہہ دیا تھا کہ جب یہ آیات اتنی اور موسیٰ کو متوجہ کیا شکر کرو میری نعمتوں کا تو کیا فرمایا اے رب ذوالجلال میں اللہ آپ کی نعمت کا شکر کرتا ہوں تو یہ میں جو شکر کر رہا ہوں یہ بھی تو تیری نعمت ہے اس نعمت کا میں کیسے شکر ادا کروں اللہ نے فرمایا بس بندے کا یہ عجز کا اقرار کر لینا کہ اللہ میں تیری نعمت کا شکر کر ہی نہیں سکتا ہوں یہ عجز کا اقرار ہی میری حقیقت نعمت کے شکر ہے اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلاۃ والسلام کو جب کہا تھا کہ شکر کرو آل داؤد تم شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا حضرت داؤد علیہ والسلام رونے لگے اے اللہ میں جس زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں وہ زبان بھی تو نے عطا کی ہے جو الفاظ اس سے خارج کرتا ہوں الفاظ بھی تو نے پیدا کیے ہیں جس ماتھے کو زمین پہ ٹیکتا ہوں وہ ماتھا بھی تو نے عطا کیا ہے جس زمین پہ ٹیکتا ہوں وہ زمین بھی تو نے بنائی ہے جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں وہ آنکھیں بھی تو نے پیدا کی ہیں ان آنکھوں میں آنسو جو ٹپکتے ہیں وہ آنسو بھی تو نے بنائے ہیں آخر داؤد کا اپنا کیا ہے کہ وہ تیری نعمت کا حق ادا کر سکے اے رب عز و جلال میں تیری نعمت کے شکر کا حق نہیں ادا کر سکتا جو کچھ ہے سب کا سب تیرے فضل سے ہے اللہ نے فرمایا داؤد بس تو نے جب یہ کہہ دیا تو نے میری نعمت کے شکر کا حق ادا کر دیا تو یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت کہ اگر تمہیں میرا شکر کرنا ہے تم شکر کی حقیقت سے عجز کا اظہار کر دو اللہ تیرے شکر کی جو منزل تو ہم پا ہی نہیں سکتے بس جو تو نے دیا تو اپنے فضل سے دیا اس میں ہماری نہ ذاتی طاقت ہے نہ خارجی طاقت ہے نہ باطنی قوتیں شامل ہیں نہ خارجی قوتیں شامل ہیں اے اللہ خارج محض تیرے فضل سے سب کچھ ہے اور ہماری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جب یہ اقرار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شاکرین میں لکھ لیا تو دیکھو شکر کا راستہ بتا دیا شکر کرنا شروع کر چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو اس قدر ہیں کہ آدمی ہر لمحہ ہی شکر کرتا رہے اللہ الحمد کا شکر اللہ الحمد اللہ کا شکر یہ ایک سانس اندر جاتا ہے سانس باہر آتا ہے اس کو ہم شکر کی کے قابل نہیں سمجھتے ہم سمجھتے گویا کہ یہ روٹین وائز ہے اس قدر روٹین سانس کی چل رہی ہے کہ ہم نے اس پر کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ کی نعمت ہے لیکن جب مرنے کے وقت یہی سانس اکھڑنے لگتی ہے اندر کا سانس اوپر نہیں آتا باہر کا سانس اندر نہیں جاتا اس وقت بندے کو احساس ہوتا کہ یار یہ سانس کی روانی کتنی بڑی نعمت تھی ساری دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر مجھ پر متوجہ ہیں لیکن سانس اکھڑ رہی ہے اکھڑے سانس کو روانی کر پا رہے ہیں اور زندگی بھر میں نے اس سانس کو نعمت ہی نہیں سمجھا میں نے تو کھانے کے دسترخانوں کو نعمت سمجھا میں تو مشروبات کو نعمت سمجھا میں نے تو بڑے بڑے عالیشان مکانوں کو نعمت سمجھا میں نے سونے چاندی کی تجوریوں کو نعمت سمجھا یہ جو سانس صبح شام چل رہی ہے یہاں تک کہ جب میں سو جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس سانس کو رواں رکھتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی اس سانس کو نعمت ہی متوجہ نہیں کیا نعمت ہی کنسیڈر نہیں کیا کاش میں ہر سانس کے اوپر الحمد کہوں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان ہر سانس پہ الحمد کہے تو اس کو کتنی مرتبہ الحمد کہنا پڑے پڑے گا دن رات کے اندر چوبیس ہزار لمحات ہیں چوبیس ہزار چوبیس ہزار لمحات تو گویا کہ چوبیس ہزار مرتبہ آپ الحمد للہ الحمد للہ بولتے رہیں سانس اندر جانے کا شکر سانس باہر آنے کا شکر سانس اندر جانے کا شکر سانس باہر آنے کا شکر گویا کہ آپ دن رات میں چوبیس ہزار مرتبہ الحمد للہ کہیں پھر جا کر ایک سانس کا حق ادا ہوتا اور ہماری حالت یہ کہ ہم چوبیس چوبیس مہینے میں بھی کبھی یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ یا اللہ تو نے میری سانس کو رواں رکھا ہے تیرا شکر ہے تو معلوم کہ شکر ایک عجیب چیز ہے انسان جب شکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وعدہ قرآن میں کیا کیا لین شکر تم لا اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا یعنی شکر پر یہ نہیں کہ جو پہلی نعمت تھی اس کا آپ نے حق ادا کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی لطف عنایت یہ ہے کہ تم موجودہ نعمت پر شکر کرو گے تو شکر کرنے کا انعام کیا ہوگا اس نعمت میں اضافہ ہو جائے گا تو کتنا آسان نسخہ ہے اور آج لوگ کہتے جی تنخواہ کم ہے جی گزارا نہیں ہوتا جی کوئی بات نہیں تنخواہ کم ہے جتنی ہے اس پر شکر کرنا شروع کر دو قرآن کا وعدہ ہے آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی دو رکعت نماز شکرانہ پڑھو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہفتے کے آٹھ سو ڈالر ملتے ہیں یا اللہ تیرا شکر دو رکعت شکرانہ پڑھتا ہوں اگر آپ کے چالیس دن کے اندر آپ کی تنخواہ نہ بڑھ جائے تو آپ قرآن سے پوچھیں کہ کیوں نہیں بڑھی قرآن نے اللہ کی کہ تم میری نعمت کا شکر تم کرو اضافہ کرنا میرا کام ہے اور پھر اس کی کوانٹیٹی میں بھی اضافہ کرے گا اور کوالٹی میں بھی اضافہ کرے گا اس کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہو جائے گی اس کی کوالٹی بھی اچھی ہو جائے گی کہ تھوڑے پیسے میں تمہارے زیادہ کام ہونے لگیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اور آج ہماری حالت کی ہم شکوے کرنے لگتے ہیں آج یہ کم ہے یہ تھوڑا ہے یہ کم ہے یہ تھوڑا ہے نہیں اللہ نے کہا اس کو زیادہ کرنے کا وظیفہ مجھ سے پوچھو بڑے بڑے وظیفے کھینچتے ہو جو نعمت تمہیں دی اس کا شکر شروع کر دو آپ نے اپنے چہرہ دیکھا کہ یار خوبصورت نہیں ہوں میں حالانکہ انسان تو ہر حال میں خوبصورت ہے تبھی تو سنت ہے کہ آپ آئینہ دیکھے تو کہے اللہ انت حسن تا خلقی فحسن خلوقی اے اللہ تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا اے اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے کیونکہ چہرے اور سراپے کی خوبصورتی پر نجات نہیں ہے آپ کے اخلاق اور سیرت کی خوبصورتی پر نجات ہے تو یہ دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہر انسان خوبصورت ہے آسن آسن آسن تقویم سب سے خوبصورت حقیقت میں انسان کو پیدا کیا ہے لیکن پھر بھی آدمی سوچتا ہے کہ یار کیا کروں تو جیسا اللہ نے بنا دیا اس کا شکر شروع کر دو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہونٹ سلامت دیے ناک سلامت دی کان سلامت دیے آنکھیں سلامت دیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے ایسا چہرہ عطا فرمایا شکر کرنا آپ کا کام ہے قرآن نے وعدہ کیا اس میں اور حسن میں اضافہ کرنا ہمارا کام ہے تو شکر تم لاجیزم اگر تم شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا اور میں نے بتایا صرف ظاہری اضافہ نہیں باطنی اضافہ بھی اور ظاہری اور باطنی دونوں جب اضافے ہوتے ہیں اب نعمت کا لطف آتا ہے کہ کوانٹیٹی میں بھی اضافہ اور اس کی کوالٹی میں بھی اضافہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی ایک آسان راستہ بتا دیا کہ جو نعمتیں میں نے تم پہ کیے ہیں ان نعمتوں کا شکر شروع کر دو